bimbingan mauna serang ina ya pun Allah Subhanahu wa taala di jalan dan pun Allah ya pun kecemburan kecemburan ka kekompiran, ka kompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan tunya akhirat muka-muka kenging ngebarokah barokah pun pengajian barokah dengan kebagusan barokah para ulama barokah para ulia barokah para syuhada barokah para solihin barokah para guru para pengespoh pada nak tambah barokah umur, barokah ilmu, dan barokah harta, barokah rezeki, dan barokah abad, barokah nak foto, nak barokah keluarga, dan barokah santri-santri, barokah jamaah, dan barokah jamiah, nak malam matahari, dengan tambahan taufik, dan hidayah, pun Allah subhanahu wa ta'ala, jalan jalan depan batatun Allah, malam matahari, dan kempang rezeki, nak oleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka-muka ibrana husnul khati, khatimah, rancang umur, lama tak kalah benda kena bina Allah lancang umur yang dalam menjunjung tinggi agama Allah yang berada sehat, beres, selamat, aman, dicocokkan, di musibah, di pelari, di bencana, di melapetaka, selamat, di petena, petena, Selamat di kadalim, di sedalim, di tingkir, orang yang setengkir, di lepas, orang yang setelap. Alanya Allah, salahnya lah, ganggu, rasa ganggu, yang selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelinate, kotor, ate, petang, ate, kering, ate, kering, ate, lopan, ate, mati, na, ate. Al-Mahdi Rabbana kuat iman kuat Islam Abis memperjuangkan agama Allah di ngudin dalam panah panah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nerusaki perjuangan-perjuangan depan para ulama, setiap sebab, setiap jalan, setiap perantara akan angkut kuat Islam berumat Islam, jajan Islam berumat Islam, mendang Islam berumat Islam. Bermalam antara tambahan ilmu sebanyak semanfaat sebarokah pernah terkhajat kelebihan kempang tercapai cita-cita dan sukses usahan eh, pernah terkabul pernyunan pernyunan. Allah hadhihi niat wala kulli niyatin salihat wala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul bihaqi sayyidina rasul habibina abil batul sallallahu alaihi wasallam ahumul fatihah الفاتحة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم ضالين آمين يا رب العالمين Para pemirsa mitra pengajian Banyu Giro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak bersyukur keajunan Allah Subhanahu wa taala atas serta je kenikmatan-kenikmatan lakong-lakong nikmat agama. Termasuk di antaranya eh, dalam sepanjang bulan Ramadan kita eparingin atau ada kajunan epon Allah. Paring alaksan aki perintah-perintah epon Allah subhanahu wa ta'ala. Kepekusan-kepekusan banyak yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan kita solat, adzikir, kelaban zikir sebanyak, maus Al-Quran, kelaban tadarus, menghentikan kelakuan-kelakuan cuba, kelakuan-kelakuan dosa, kefasikan, kemaksiatan, banyak tujuk nening masjid iktikaf nening masjid hadir tak ke solat Jumat ben hadir juga dak ke solat solat berjamaah Ting ampun lagi ding adan tu limangkat ke masjid alhamdulillah sampai ke malam telas kita apa nikah bisa terus meningkatkan ibadah dan keajunan depan Allah Subhanahu wa taala. Bab dan ini dalam bulan Ramadan mereka ini merupakan latihan untuk bisa menjadi kebiasaan kita dalam keseharian Epon selestari dalam bulan Ramadan. Mening bulan Ramadan kita peneka giat-giat semangat untuk melakukan ibadah dan keajunan kepada Allah. Kau menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Banyak zikir, banyak masal Quran, banyak solat, banyak ikhtikaf, banyak tikaf. Banyak hadir dekat Jumat dan jamaah. Sudah itu dimangkat ketika azan. Keng pas kadang orang nikah kelopayan. Kelopayan. lupa daratan. Mulai malam telas langsung ni ke lagi kebagusan sama sekali. Lah telas lamu. Ingki jatrawin lah kalau tak ada witir kan apa tak ada sekali. Mun witir kan bisa terus. Senawasa di luar bulan Ramadan terus witir. Cuma tidak dilaksanakan kalau benar berjamaah Tak sunat maksudnya pun. Walaupun keingin tapi tak sunat. Tenggateng tepat ning telasan kentoreng. Ampunlah kebaik kecubaan-kecubaan bah ngalak sekenceng. Saya kebaikan cemas setan. Saya salahkan cemas hmm. Allah, bahkan cemas setan. Engki tanang, engki aten, engki lesan. Ini kebaikan. Ibn Roja deka program-program setan, proyek-proyek setan. Karena ampunlah masuk di barisan setan, maka sekaligus nika memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Amo sendak kalau Allah taala kalau ban ke maksiat nah. Tetapi mari bulan Ramadan, Siapalah semak ke Allah ni kepah macau, macau, macau dari Allah Ta'ala salah setara bulan Ramadan. Sampai di budi dah pasaran masuk dek ke barisan pun syaitan. Sampai di budi dah panik kepah ngamusuh. Dek Allah benda ke akhir mana Allah Ta'ala. ثم يقع الفريقان الخبيثان المتعاقدان على محاربة الله بالمعاصي في سائر الزمن. Ketika fokus nukun tepat dan ini dalam bulan Ramadan. Begitulah setari latihan yang bulan Ramadan sebulan penting. Ngatang boleh maksiat pasti. kita kutu ingat seefekten kita nenang eh, dalam bulan Ramadan cet seefekten kita nenang eh, bulan Syawal kan kan pada Allah kita apek tepat bulan Ramadan apek ke pasal lah pa Allah Manabi kita apek tening bulan Syawal apek tika pasal lah ke Allah Tapi jak sampai kita apa nikah. Mone bulan Ramadan, neka kun pecing sementara lestari neka dinten neka pasanan. Bene kun sekater ning keleki ibadah tapi sampai ngelakonin maksiat. sebekten kita nening bulan Ramadan, cet sebekten kita nening bulan Syawal nikah. Pangiran Sit tahu enggak? Kan? Masa munting ni bulan Ramadan kita ampun lebih sa mampu kuat. Aku yang praktik Allah Ta'ala. Pating lepak ke bulan syawal kita tak kuat. Bahkan amu lain. Ngemusuh dek kajunan ni pun Allah. Macau dek kajunan ni pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. manilladhi ta'budunahu fi ramadana wa ta'sunahu fi syawal saya saya eh, sempa sampai di bulan Ramadhan, ben pasal cukan saya maksiatan sampian etrakan eh, sampai di bulan syawal kan pada Allah kan Allah sahul karimul manan kan cer Allah Allah taala rapi Allah semalam pe lagi kan Allah senyampurnaki kenikmatan dek kekulawan sampean kapi. Setiap saat kita mendapatkan nikmat dari ajunan ipun Allah. Masa nikmat sedi ajunan ipun Allah kemudian ikuna eh, akini aku ingin musuh Allah. Kenikmatan sedi ajunan ipun Allah bini sejen mesemak Allah. Pas sejen mencubuk Allah Ta'ala. Beri kenikmatan-kenikmatan ben Allah Ta'ala. Malah pasal ini kebaik. Ngemusuh Allah. Fatuba liman aqbala ala Allahi wa syammar wa khalafa syaitan. Ontong-ontong mun orang panik. Matup dek kajunan ipuan eh Allah. Asrat siap siaga api tain syaitan. Sangat ontong orang panik. Jadi tidak sampai kita apa nikah. Kalau pain ki puru ekeni seren ban Allah, ki puru cintain ban Allah, mangkana pasanan, mulain ngamuso dek Allah, sengke ban Allah Ta'ala ekamuso. Ya Allah Ta'ala ekentuni. Man iman oleh bulan Ramadan. Man iman. kita ampun leparingin pengampunan-pengampunan sedang ajunan ipun Allah masa kita ni ke pakik ngemu sapo leh ke Allah mungkur dek ke ajunan ipun Allah kita nyuun ke angkui abad tibik ban setuju umat Islam ke angkui kuat Islam ban umat Islam jajan Islam ban umat Islam menang Islam ban umat Islam hmm kakui kebagusan Islam, kakui taufik epon orang-orang Islam. Oleh itu, dua kiman Allah Ta'ala ada kekelakuan-kelakuan seperti cinta Allah ada ke kita-kita. Baik urusan dunia maupun urusan agama. Pada pak de gelem atena, ah, mator de kajunan epon Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lidh-dhalimin. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وستي عبد تلم عبد نجأك بي فتنة كان كوي أورين أورين سدوليم يا الله بنيؤنا فقوات أكي تلم كان عبد نسوك عبد نجأك Bentolongin abdi pemenang aki abdi melawan orang-orang kafir ya Allah. kita doakan juga secara khusus retan-retan kita yang ada di Palestina. Sampunlah berupaya, berjuang, berkorban demi keangkui. Menjaga kehormatan umat Islam, kehormatan Islam, kehormatan masjid Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa yang dikuasai orang-orang kafir. Semakin orang-orang Palestina tepan ditindas-tindas. Dan penindasan ini benikik huru terjadi. Benikik huru dirancang ben orang-orang kafir. Ini kerancangan sejak beberapa puluh tahun yang lampau. Mereka terus menyusun kekuatan. Kangkui menggilas orang-orang Islam. Injak-injak umat Islam. Kamalan menter nasib si ketiga itu tak sampai terjadi ini eh, negara kita Indonesia. Orang-orang komunis, orang-orang PKI terus menyusun kekuatan, menyusun strategi. Terus mengumpulkan persenjataan-persenjataan. Latihan-latihan perang. Kangkui umat Islam. Bisa jadi cukan, bisa terjadi cukan lebih parah boleh dari kak itu. Iaitu pemurtatan-pemurtatan. Orang Islam boleh keluar dari agama mana? Murtad menjadi orang-orang kafir. Ah, kita juga nyon dak kajunan ipan Allah menang Islam cajen Islam kota Islam ka angkui setej sebedeneng e eh, Palestina mapun juga ning eh, negara negara selain sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan itu bekal nolongin ke hamba-hamba epon eh, mana bi hamba dek itu berjuang di jalan Allah ikhlas karena ajunan epon Allah intan sulayan surkum wa tsabbit aqdamakum kita selalu mengucapkan Allah minal a'idin wal faizin wal maqbulin Malam terkita kita termasuk ada orang si Aidin. Kembali ke fitrah. Aidin. Si Atlas. Kembali Atlas boleh. Ini bekal datang. Panjang umur. Wal faizin ben malal mantar termasuk ada ke orang-orang seontong-ontong, sesukses-sukses. Orang sesukses. -sukses. Orang sesukses minal aidin wal faizin. Jadi orang-orang yang saya sukses, saya beruntung. Engki termasuk orang-orang si iman, orang-orang si kecang hijrah. Nyingke dari setong tempat entar ke tempat lain demi keangkui perjuangan di jalan Allah. Orang-orang yang suka perang fi sabilillah dengan mengorbankan harta kekayaan dan jiwa raganya. Ini ke orang se Alfaizun, min Alfaizin, Orang-orang se ontong-ontong. Dan kini ke orang se tengkitre cerita muka ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, jalan Allah min al-aidin wal-faizin kita kento ban ajunan ipon Allah itu tiakin orang-orang se kembali tandi itu sah al-faizin, saya ontong ontong Saya rasa untung bernikah. Ini kita untuk orang-orang yang seiman. Saya kencang hijrah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan penyebaran agama atau pembentengan agama. Tadi saya tulis, saya serat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ini ke orang-orang faizun, faizin. Orang-orang yang seiman suka berpindah ke tempat-tempat lain untuk menyiarkan agama untuk mempengaruhi kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Orang-orang yang suka berjuang, berperang fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim dengan mengorbankan harta-harta kekayaannya dan juga mengorbankan jiwa-jiwa dan raganya itu adalah a'zamu darajatan indallah paling lebih tinggi lebih tinggi derajat mengku ajunan pun Allah a'zamu darajatan indallah lebih tinggi derajat mengku Allah ulaika humul faizun jadi orang-orang yang sifat izun orang-orang yang sifat izin orang yang seontong-ontong Inni jazaituhum Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Cukan orang-orang yang saya faizun, orang-orang yang saya faizin, orang-orang yang saya ontong-ontong, yang kita ke orang-orang yang saya sabar-sabar. Orang yang saya faizun orang orang yang saya faizin orang orang yang ontong ontong yang kita ke orang orang yang sabar sabar orang yang saya sabar sabar ni kah? Berkata orang yang ontong-ontong. Dan yang dalam uh, surat Al-Mu'minun ayat 111. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sengkok malesen dek ke orang-orang banyak jadi di dalam aris hati yariah. Apa seperti kesabaran, kesabaran waktu ini nengi tunjuk orang jadi sabar. Dan memaksud sabar ni sabar atas penderitaan, sabar atas bencana malapetaka sabar juga sabar yang dalam ngelakonin ibadah salah sesangkai jaga aja begitupun orang yang sesabar ning keleki maksiat walaupun abak pendekas sangat terus maksiat tetap jaga aja Aneka orang set termasuk kelompok al-faizin minal aidin wal faizin. Orang yang seontong-ontong. Balesin ben Allah Ta'ala. Sekaitu juga, orang-orang yang takut dek kajunan ipun Allah, saya atau ada kajunan ipun Allah, saya takut dek kajunan ipun Allah, ini kecukan termasuk al-faizin. Al-mantar kita termasuk dekah minal faizin. Artinya, atau ada Allah, atau ada ke Rasulullah, takut ada Allah, ben takwa dan kajian Ibn Allah. Dalam surat An-Nur ayat sekedua ada bagi wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Orang-orang yang satu ada ke Allah, orang yang satu ada ke Rasulullah, bentak ada ke Allah Taala, takwa ada ke ajunannya pun Allah, Maka orang-orang gila, orang-orang si ontong-ontong, humul faizun, faizin, orang-orang faizin, orang-orang si ontong-ontong. Cukan kita malam antar orang si faizin, minal aidin wal faizin, kalau ben selamat taki dari neraka. Islam eh, selamat taki dari neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 10 la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun tak mandenje penduduk-penduduk neraka penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga masa pada akhirnya tak apa Napa begitu nah ashabul jannati humul faizun orang-orang se andi surga gini kah orang se ontong-ontong sebaliknya orang-orang se ahli neraka ni ke orang-orang se celaka selamat dari neraka masuk ke surga ni ke seekor tak orang se ontong orang se sukses benar yang sukses ni ke sebanyak mobil bila benar sukses mereka banyak, usaha nak berni. Kalau tak sukses mereka, nak punya mana banyak kelampi nak berni. Kalau tak sukses mereka, mana orang yang pun lah bisa ngoleh. Dia ke suarga, jauhi neraka, sukses ni. Sebab kehidupan tunya panikah. Namun tipu daya saus. Eh, dalam surat Ali Imran. ayat lima. Allah Subhanahu wa taala madhabu. Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nari udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. di setiap orang. Ada apa kunyip cepen kapati. Mati ke kapi. Mati ke kapi. Kenjaran-kenjaran penika bekali penuhin serang ajunan pun Allah seampun di bawah kiamat. Gua laku. Paman zuhzianin nari udhilal jannata faqad faz. Kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Anaika kun na nyaman? Wa inna ma tawafana ujurakum yawmal qiyamah panzu anin naru dikhala jinnah faqat faz. Itu orang yang seontong, kita ini selamat di neraka. Masuk ke satu malah itu, ini adalah mata al-gurur. Ini adalah Kehidupan dunia apa ini semata mata Kan? kesenangan saya semu, kesenangan saya menipu, kesenangan saya menipu. Ini kena surat Ali Imran ayat 100 belum boleh. Lain. Eh, dalam ayat selain, orang yang sukses ini kenapa? Orang yang sukses besar. Orang yang sukses besar ini kenapa? Ini pada orang yang satu ada kalau Allah Ta'ala benda keutusan epon apa sakit dan kesuarkan Allah Ta'ala seindah, senyenengin. Sehingga sungai-sungai mengalir di bawah ranjang-ranjangnya untuk selama-lamanya. Itu adalah Al-Fawzul Azim. لا تحسبن الذين يفرقون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم تفعلوا ولا تحسبهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الفوز العظيم keuntungan si aku, keuntungan si luar biasa. Cak nyang kebean Muhammad. Kau orang-orang yang ngabunga, ngabunga, pola ni beri nikmat ban sekok pakun bunga, madala sampai lupa daratan. Orang ngaji dia tak ikhlas kerana kau je tak ikhlas. Kun teroya lemah orang. Ah, pasal lakonin malah ya lemah orang. Jadi dia cak sangka fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan dikira itu akan luput dari siksa. Yang tak luput dari siksa, kita kena siksa. Kita kena siksa. Orang nekun ngabunga ngabunga, kalau kalaban kenikmatan tak kencang bersyukur. Terus ekor cakna fokus ban orang yang melebihin kebadan yang sesawang guna. Berdua orang yang ucap buk alim, pokok lah. Berdua orang yang ucap buk tak alim. Bekel saja, tak ikhlas. tak ikhlas kerana ajunannya pun Allah. Ini kan saya kocak, nabi ma atau wayuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabanahum min fazatim min al Kalau Falahum azabun Ali. Wala al-fawzul azim. Ya terang dalam surat An-Nisa' ayat 100 telo La tasabanna alladziina yafrahuna bima atau yuhibbun an yuhmadu bima lam yaf'alu. Wala tahzabuhum bima bimafazatin min al'adzab azab walahum adzabun alim. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتهم الانهار من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك فوز العظيم nikah kesuksesan si aku. Sukses ni kecek ukur kelaban banyak harta. Sukses ni tak kena ukur kelaban mobil kelaban Roma saya ukur juga ni sak sukses ni. Aku sukses sempon lah tertera dalam Al-Quran. Sukses menurut menurut Al-Quran. Walain sabakum fadlum min Allah la alam allam tagan takum bainakum alam takum bainakum wa bainahum mawaddatan ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima demi lama nyapo ada ke tibin kapi kelampaan di ajunan ipon Allah mun oleh fadal ban kapi di Allah taala oleh kelampaan Allah taala ban dia maka orang-orang ini sekun tau ngapun taji sekun tau ba cuba ki jadi bekal ngoca sing lebane paringin fadal ban Allah napa fadal ni cek sing tunye kak desa engki pese engki peres engki napa nyamana kekayaan-kekayaan lainnya Maka orang yang bekal ngocak, duh jak saing kok norok ya tarik lagi kok hasilnya. Cekun si badan yang dalam otak kan, ini kapa saya melolo. Tentu umat Islam panik oleh kekayaan hasil perang epon. Hasil berperang bisa merampas harta kekayaan orang-orang kafir. Ternyata tindak pak. aneka pasanan orang lain ni ngucap duh cak sengkok norok je. Tak ada kok pasanan ontong je. Kok pasan ontong je cak sengkok norok ni. Kok tak nor tinggal oleh fadl Allah. Orang lain pun. Orang-orang yang sukses, ini pandai orang-orang sejujur-jujur. Sehingga aku laku orang sejujur-jujur pandai ke bekal masa suarku untuk selama-lamanya. Ban ikan ridain serang ajunan ipon Allah. Ban orang yang tibi ridho dek ajunan ipon Allah. Eh, dalam surat Al-Ma'idah ayat 111, Allah subhanahu wa ta'ala matabu. Hada yaum yang fa'usadiqina sidquhum. Tahum jannatun لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز المبين Surat Al-An'am ayat 16. Siapa siapa orang yang saya selamat taki dari azab, dari seksa. Maka berarti Allah Ta'ala dia tepat nisar ke orang jadi ya. Namun orang dia yang selamat dari seksa. Mungkin Kizalikal fawzul mubin jeriah penta ocak sejelas ke fokusin jelas-jelas tepat je oleh oleh orang seoleh kesuksesan besar panikah mana manabi orang-orang panika oleh ridan Allah Subhanahu wa taala oleh syarkubun oleh ridan Allah Allah. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله تعالى عشان تشد orang مؤمن مؤمن لك maupun مؤمن بني عشان تشد سوارك سدي bawah ranjang-ranjangnya mengalir air-air sungai yang beraneka macam, macam empat. Orang yang pekal dikekalkan dan yang tempat semul je panik. Pekal beri kedudukan sepokus dan yang suar keadaan. Bencukan orang si ontong iki panika orang-orang si ampun lah mempersiapkan dipersiapkan surga serang ajunan ipun Allah orang si disiapkan surga ban Allah taala dalam surat at-taubah ayat belum puluh sangat a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha al-anhar khalidina fiha ومساكن طيبة ومساكن tayyibatan, fi جنات ad. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Ayat petang puluh. Dua surat At-Tawbah. Sangkun Allah Ta'ala. Sangkun Allah Ta'ala. Menyiapkan. suarke suarke keangkui orang-orang mukmin laki. dan mukmin mukmin bini sedih bawahnya apa nikah. Indah. Sebab mengalir di bawahnya apa nikah. Aing si macam-macam. Aing susu. Aing matuh. Aing tabat. Aing si macam-macam. cukan orang-orang yang sedek ngada dalam perjuangan. Ini ke orang-orang yang sukses, orang-orang yang sengada, sengada dalam perjuangan. Sengada kangkui nolongin orang-orang yang sedetang dari Mekah. Aku nolongin dekat orang-orang yang berjuang. Abang Tibi cukup kenceng ke angkui. Meninggalkan kampung halamannya. demikian puing oleh kepada saya والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد الله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Jadi kesuksesan si Agung kesuksesan sukses kesuksesan tinggi. Kepada nikah. Orang-orang menabi ampunlah. Norok. Dekat orang-orang sedek ngada dek ngada al awalun al akhirun as sabiqun al muhajirun alladzina bayatum bihi wa dzalika huwal fawzul azim mun sampun la jual beli ban ajunan ipan Allah kini ka keuntungan si aku ajual ah, beli ban Allah beni kun ke malaikat dekanan beni ke para nabi beni para wali tapi langsung de ka ajunan ipan Allah jual beli serang ajunan ipan Allah ya Allah taala panika bekal eh Berjerin, kenapa saya tetap laku kebagusan kita maupun kalau akan cuba kita, belesin benda Allah Ta'ala. Jadi kita apa ni? Kawal cual istilah. Model yang kawal cual. Maka alladhi bayatum bih wa dhalika huwal fawzul azim. Orang-orang se acual beli kalau ben ke fokus ne jadi jadi keuntungan si agung dalam surat Yunus sebita keempat lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah Zalika huwal fawzul azim. seti kabar gembira dalam kehidupan dunia benih akhirat. Kalau ben ngole, kenapa sih cenciki serang ajunan ni pun Allah, ben kenapa sih yang boleh cenciki ben Allah ni kata akan berubah lagi. La tabdila li kalimatillah. Tak ada perubahan. Dekah cenci-cenci nak Allah. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allah Ta'ala apa ni menyiapkan amal-amal matepak Allah Ta'ala matepak dekat amal-amal tibin kapi dan mengampunin dekat tusian-tusian tibin kapi sampai sebuah orang satu ada ke Allah atau ada ke Rasulullah maka orang yang jirong kungkul mendapatkan keuntungan kelebihan keuntungan saya Raj luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kesuksesan Kak Dito. Benek nyokor kalau ben pesen. Tapi kalau banyak pesen lah. Muncul kunyerebekin. Kun ma tal-talan keluarga. Kau banyak tunyan. Mereka tak nemu kesenangan. Tak nemu ketenangan dalam jiwa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apa ni kanya undak Allah jalan Allah min al aidin bel faizin ditambahin boleh wal makbulin wal makbulin jadi Alamantar tak boleh kata sekolah. ben melamater masa orang-orang si ontong mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan.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 عسير يسر لنا كل عسير وتيسير العسير والكسر يسير اللهم يسر لنا للإسراء والجنة من الأسراء وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita terpaki pada dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama. InsyaAllah kalau berniti depan Allah, muka-muka saya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah serang inayah pun Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa